hello and welcome friends Google Sheet की आज बात करेंगे हम और गूगल शीट में चेकबॉक्स बनाने का ऑप्शन आता है और ऐसा कोई चेकबॉक्स कम से कम साधारण तरीके से आप एक्सेल में नहीं बना सकते तो आइए समझते हैं कि ये चेकबॉक्स कैसे बनाएंगे कैसे क्रिएट करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं कुछ कंट्रीज के नेम मैंने लिखे हुए हैं और मान लीजिए अगर मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ तो जहां-जहां इंडिया लिखा होगा वहां पर मैं लगाऊंगा एक चेकबॉक्स ठीक है और ये चेकबॉक्स कैसे लगाएंगे एक्चुअली चेकबॉक्स तो हर जगह लगाएंगे हम हर कंट्री के सामने यहाँ पे चेकबॉक्स हम लगाएंगे लेकिन वो चेकबॉक्स पे टिक होगा जो इंडिया के सामने होगा ठीक है तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं सबसे पहले तो चेकबॉक्स ही बना लेते हैं तो यहाँ पर एक एक चेकबॉक्स बना के दिखाता हूँ यहां डेटा पर जाना है आपको डेटा पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये मेन्यू बार ओपन होगा इस तरह से ये ठीक है और आपको कहां जाना है आपको जाना है डेटा वैलिडेशन पे ये आ गए हम डेटा वैलिडेशन पे डेटा वैलिडेशन का ये बॉक्स खुल चुका है और यहां पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा ये चेक बॉक्स ये चेक बॉक्स दिखाई पड़ रहा है यहां पर क्लिक कर दीजिए क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है यहां से सेव कर देना है ठीक है और यहां पे देख सकते हैं एक चेक बॉक्स आ चुका है ठीक है इसी तरह से यहां पर भी चेक बॉक्स बनाना है यहां पर भी बनाना है तो हम एक ही बार में पूरा जहां तक चेक बॉक्स बनाना है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहां से चलते हैं डेटा पर फिर आते हैं डेटा वैलिडेशन पर और फिर यहां पर क्लिक करके और आ जाते हैं चेक बॉक्स पर ये आ गया चेक बॉक्स पर और यहां से सेव पे क्लिक कर दिया तो यहां पर हर जगह देख सकते हैं कि चेक बॉक्स आ चुका है